昨天我们讲到什么是创造的定义，今天我们谈谈看创造的三个思路。很多人会说，哎，创造就是一种灵光一闪的行为吧？英文中间把叫做 inspiration，啊，就是灵感。这个 s p i r e 就是呼吸的意思。所谓 inspiration 呢，它的原意就叫做上帝在后面给你呼吹了一口气儿，哈，那脑子里面噔就出现一个想法，这个是 inspiration。那比如说莫扎特啊，这哥们儿是号称是六岁写协奏曲，十岁写交响乐。 他还特别谦虚，他说：“哎，我不是天才，只是上帝假借我的手把音乐带来人间。这还不是天才，是不是要我们这些凡人要去死呢？”所以你看，世人对于天才的观点，对于灵感和创造的观点，都是这种突然来临的。但其实跟大部分人对于创新的观点不同，创新是一件非常有逻辑，而且特别有方法的思维方法论，叫做创新思维。我今天就给你讲三个最关键、最核心的。 而且是最常使用的方法论叫做组合、移植以及还原。先来看第一个组合哈，你肯定用过这么一个组合，就是前 IBM 工程师 David 他用的就是 Control、Alt 和 Delta 三个字一起按，就会出现任务管理器嘛。这种快捷键就是个典型的组合式的发明。所谓组合啊，就是不在一个元素上面下功夫，而是想说怎么样把两个、三个拼到一块儿，形成更大的一个功能点。 d i d 说呢，他的这个灵感是来自于英文的词根，你会发现英文的单词的就是很多词根组合成的。中文其实也是啊，你会发现我们有身旁，我们有部首，这都是不同的组合。很早我们就会发现，复杂的功能不应该从单一元素上面死磕，而是应该从组合而达成。你看，现在你去医院里面都有这种 CT 扫描吧？其实上个世纪七十年代啊，这个 X 射线的这个成像和电子计算机技术都非常成熟。 但是就是缺乏有一个人把这两者拼到一块儿，最后是诺贝尔生理医学奖的获得者豪斯菲尔德，他想说这两个东西能不能拼一块儿呢？结果就是今天的 CT 技术。同样道理，这个被称为人类历史上面最宏伟的阿波罗登月工程，这个工程呢历时十年，耗资二百五十亿美元，有将近一百二十多所大学、两万多家企业参与。这个飞船上面啊有七百万个零件，有五万多项科研成果，但是。 这里面并没有特别大的这种开创型的发明，几乎全都是组合式的发明。比如滴滴，它无非就是一个能上网的手机、一个有 GPS 的汽车、有一个收费平台，三者拼到一块儿了嘛。为什么近几年才会出现呢？因为近几年这些组合的每一个单点才刚刚发明出来，能凑齐这个组合。所以你会发现，这个时代的最好的创业者都在关注新技术。为什么呀？因为可能新技术恰好能弥补。 他要补的那张牌，你看，大部分人的思考方式呢，是我怎么样让手中这个元素变得更好？其实创新者的思路是，怎么样组合更多的部件，让这个目标实施？所以创新的第一个问题，你问问自己，眼前的这个问题和困惑，有没有可能通过增加一个全新的部分来解决呢？好，看看创新的第二个思维，叫做移植、转移的移，植入的植。我给你举个例子。 在十九世纪末的时候啊，这个电影工业已经很成熟了，这个洗啊、印啊、晒啊都很成熟了。但是有个问题始终没有被解决，就是你今天看那个老的电影胶片呢，它并不是匀速的通过镜头，而是停，然后再快速的跳过，再换第二张，中间是一个停、动、停的这么一个动作。但是怎么样能保证这个停、动、停的动作恰好能控制在每秒二十四格这个之上呢？ 所以当时有很多复杂的这个专业电影人士都研究不明白这个问题。一个法国的科学家无意中发现缝纫机的工作原理很有趣，就是针往上面提一提，那个布就会往前挪一格，然后针再往下扎。哎，这不正好就是一个停动停的动作吗？他们把这种原理啊就移植到了电影中间，就解决了这个难题。你看那个电影工业和缝纫机工业看上去真是风马牛不相及，但是这里面就用了一种移植的处理方式。 在生涯设计这个领域里面呢，有一门课是叫人生设计，这个我在过几周会讲这个话题啊。它的创始人很有趣啊，是斯坦福大学设计学院的一个教授，他把那种产品设计的理念呢，平移到个人发展中间来，是一种典型的移植思路。再比如说，还有把混沌理论也放到生涯设计里面来，叫做人生混沌理论，这个其实也特别有趣，有机会呢跟大家细讲。其实你会看到，所有的商业思想本质来说，都是移植而来的。 比如说第五项修炼的作者原来是 MIT 的火箭专家，他把系统论移植到商业管理中间去。而像什么范式啊、不连续性啊，都是来自于系统理论。我最近写的书《跃迁》其实也是来自于一个物理学的概念。所以移植，当你遇到一个问题的时候，第二个问题问问自己：说有没有一些其他行业和专业解决过类似的问题呢？这就是第二个思路，叫做移植。 第三个创新的思路呢，叫做还原。举个例子哈，假如今天我让你发明一个更好的洗衣机，你该怎么办呢？哎，你是换滚筒、换水，还是用不同的洗衣粉呢？这是组合的方式。但是创新者会想说，有没有可能这个问题一开始就是错的？因为人们其实想要的并不是一个更好的洗衣机，他想要的是衣服和脏东西总能分离开来，像新的一样。就好像有人说的，我并不是要一个电钻，我就是要墙上有个洞。你看还原法的精髓就在这儿了。 他会思考说，这个事情最终的结果会是什么？我们先不管路径是什么。比如说，洗衣服的最好结果就是让脏东西和衣服分离。具体怎么分离呢？那除了水洗，可能还有太多的方式。这个脑洞一旦打开啊，就有无数的可能性。比如说，有没有可能用超声波震荡让这个脏东西分离呢？这就是你经常去看那个洗眼镜的洗衣机，有没有可能用一些负离子，用臭氧的方式去分解？ 让脏东西和衣服分离呢？这就是你们看到的这种负离子洗衣机，或者是臭氧洗衣机。那还有更多化学洗剂。只要这个想法一旦打开，路径就会有很多种。我们举一个生活中间靠近一点的例子哈。有一次，我一个朋友小马宋，他是一个互联网的营销高手了。当他还在暴风上班的时候呢，HR 给他一个任务，就是说：“哎，你能不能帮忙设计一个招聘产品经理的广告？因为那个时候啊，公司缺大量的产品经理。” 好，这个问题如果是你，你会怎么想？是不是开始想如何写出一个好的文案，能吸引到更多的产品经理呢？你看小宝送的思路是倒过来的，他问自己说：我们无非就是需要更多产品经理的消息，对不对？但是已经过去这么久时间了，公司都没有通过传统渠道招到合适的产品经理，难道再做一个广告，哪怕文案很好，就能找到吗？所以啊，他倒过来想说，有什么其他方式可以收集到更多的产品经理的名片呢？ 他想了一个好方法哈，他跟西少爷肉夹馍联合，在所有的连锁餐厅推出了一个产品经理套餐，因为那个西少爷餐厅的分布正好跟北京的互联网创业公司分布重合很高，只要你拿产品经理的名片来，就可以一块钱吃一个产品经理套餐。结果呢，收集了大量的产品经理的名片，让 HR 去打电话挖人去了。这就是关于创意的第三个脑洞。 不要去思考怎么样把我手上这个流程进程变得更好，而是跳出来思考一下，这个事情本身改进的终极最好结果是什么，然后思考一下还有什么方式可以达成呢？讲到这儿，我想你已经有感觉了，创新者的思维方式跟一般人是不一样的，他们并不会想改进手上这一个单一元素，而是思考说可以组合哪些更好的部件进来。 他们并不会在自己专业领域里面死磕去寻求答案，而是会问自己说：“哎，在其他领域会不会有更多更好的可能性？”那么他们也并不一定会直接去思考怎么样解决这个问题呢？而去思考说这个问题解决以后最好的结果是什么？还有什么路径呢？创新者并不是智商比你高，他也不是脑回路奇特，而是一个有独特思想路径的人。 当你去开始思考这些问题，你就开始创造了。好的，我们总体回顾一下，今天我们讲了三种创意的方式，我们提到了创新是一种思考的路径。那么他讲到了组合、增加部分、移植从其他领域学习、还原，找到这个路径的最好结果。当你掌握了这三种思考路径，你就开始有了创新的思维。